Te enviamos un saludo especial. ¡Nicolás! ¡Me llamo Henry! ¡Ayúdame, por favor! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Nicolás, necesito hablar contigo! ¡Contigo! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Urgente! La seguridad, absolutamente. Me pudieron haber dado un tiro aquí. ¡Oh, no! Ha fallado la seguridad. Y en segundo lugar, un compañero por muchos planteamientos que pueda traer objetivamente, cualquier ciudadano tiene que entender que este es un evento que tiene sus reglas, debe ser respetado. A few minutes later. el contacto nos encontramos a las afueras de la Coordinación Nacional de Ciencia Forense y es que exactamente a las 11 y 20 de la mañana fue retirado de este instituto de...